Аа аз жаргалыг бол залуудаа яах вэ? Анхныхаа хүүхдийг гаргачаал аав ээж болол байж яхныг сайхан байлаа. Тэгэл ээж бага наснаас ээж автагаа өсөхөд сайхан л байсан. Одоо бол үр хүүхдээ тойрол суучгаад нэг сайхан тайван цугаараа нэг бүгдээрээ сайхан л инээж хөрөл байж яхад хүний аз жаргал юм уу л гэж боддгий. Аз жаргал бол амар энгийн зүйл зүгээр л ямар э, ч байсан нэг тийм том зүйл бол биш. Энгийн л хүмүүс яг аж аргалтай байгаагаа сайн мэддгүү байх. Их гоё асуулт байна. Аа э, сэтгэл амар амгалан баяр баясгалантай байхыг бол аз жаргал гинэ гэж одоо яриад байгаа юм. Дотоод сэтгэл нь амар амгалан баяр баясгалантай альва юмд одоо байгаагаараа байгаадаа сэтгэл хангалуун байхыг л аз жаргал гинэ гэж ингэж ойлгодог эрүүл аз жаргалтай байх юм бол эх орон бүх юм болоо сайн сайхан байна да. аз жаргал гэдэг нь миний бодлоор яг эрүүлийн хилэг бүтэн амьдралыг л аз жаргалтай амьдрал гэж хэлэх Оо дадс жаргалтай байх үе бол олон байлгүй олон байлгүй олон байгаа шүү дээ тий. Тэгээд дотор хуур амьсгал хайны жил өр хүүхдүүдийн сайн сайхан байгаа үед тэр үед л аз жаргалтай байна шүү дээ. Юурээс одоо гэр бүлэрэн элэг бүтэн сайхан сэнгэж сайхан одоо хоолоо бүх юм одоо өвчин зулангүй. Тийм ээ? Эрүүлэн сайхан байвал одоо тэгэл аз жаргал үүсдэг. Тэгсэл бодож байна боддог ерөөсөө. Хаз жаргал гэдэг нь хүн бүхэн өөрийнхөө хүснээр амьдрахыг хаз жаргал гэнэ. За миний хувьд аз жаргал, аз жаргал гэдэг бол гэр бүлийн үнц юм. Гэр бүлээрээ бид нар маш сайхан аавтайгаа, тэг ээжтэйгээ хоорондоо гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал гаргаж бид нэр хамтдаа хооллох, хамтдаа инээх, хамтдаа баярлах, хамтдаа жаргал зовлонгоо хуваалцах. Энэ мөчийг л би аз жаргал гэж яг энэ процесс дээр яг энэ хосынхаа харилцаан дээр гэр бүлийнхээ энэ одоо юм дээр яг юг хамгийн их ойлгож авсан. Ингээд яг ихтер байхгүй байгаад ингээд ямар нэг асуудал тулгараад тэг хүүхд өвдөгч юм. Ингээд ирэхээр ингээд айгүйх боддсон юм билээ л те. Өмнө нь бол одоо нөгөө нэг би гэртээ өөрөө тогтохгүй тий айгүйх ажилтаа ингээд яг ард талыг бол ихнэр л хариуцдаг тий хүүхдийг гэр бүлийг ингээд намайг ямар сандаа байхгүй одоо манай ихнэр маань гэрээ хоёр удаа нүүлгсэн байх жишээтэй тий ингээд бүгдийг ингээд зохицуулаад ингээд тавилга мөвлөгөө ягаал ингээд хоёр удаа би ингээд Европоор яваад ирсэн чинь манай гэр нүүцсэн байна тий гэх мэтлээ ингээд ингээд яатсан тийм үед болохоор манай энэ хүнд яг ямар байгаад байгаа гэдгийг ерөөс мэдэрдэггүй энэ хүн яг надад хилдэг ингээд байхгүй байх чинь гэсэн тэгсэн тийм байсан юм байсан гэхээр сонсоол өнгөрөх юм биеэр мэдэрдэггүй байсан. Тэгээ байхгүй үед нь яг өөр дээрээ бидээр мэдэрч байгаа байхгүй. Тэгэл ганцаараа байж явах үед яг ингээл яг ингээл хүүхд мөхд өвдөө дээрээ өнгөрч байгаа амар их бодогдсон юм лээ л да. За би яг яаж хийж вэ? Ийж Тэгвэл нөгөө нэг магадгүй ингээл хамт байх үед нөгөө хэрэгдэж маргалдаж исэн зүйлүүд дээр яг нөгөө хэлжсэн үгнүүд ингээ бодогддог байхгүй. За юу гэж хэлдэг байлаа? Яагаад гэдэг байлаа гингол. За ингэдэг байсан, тэгдэг байсан гэж бодонгууд нэрээ би юм бэж. Тэгвэл нөгөө нэг эргээд ингээд уулзах юм бол одоо ингээд эргээд хамт байх юм бол хуучлахгүй ч юм яа гэл. Тэхээс нь би бүр тийм байхаас одоо магадгүй би нөгөө нэг одоо яг их нэртэ бүр хилжсэн зүйл дээ. Би нөгөө байнгын ажилдаа ингээд зураг авалттайгаа сар мараар ингээд яваад байдаг учраас их нэртэ одоо ингээд нөгөө өөрт нь ингээд нэг чөлөөц цаг ч юм уу ингээд нэг юм ингээд гаргадгүй юм шиг байна тийм. Тэгмээс би эренгуут гэж. За хайр нэрэнгуут одоо ингээд ажилгүй үедээ ажлын 5 хоногт нь ингээд Харин ингээд ажилтаа байгаад амралтын 2 өдөрт нь одоо миний яри өөрөө гарч байгаарэ. Би хоёр хүүхдээ хараад хоолоо хийгээд одоо яг ингээд үлдчихийа. Тэгэхгүй бол э, одоо ингээд ер нь бол тэр амир хэцүү байд юм байлээ гэдэг би ойлгосон байхгүй ингээд ядаж миний харин нэг өдрийг ч гэсэн ингээд хүүхдүүдгүй ингээд гараад нэг өөрөө өөртөө зарцуулаад нэг явж байгаарэ. Өмнө нь болохоор тийм байгааг байхгүй тий. Би ерөөс ойлгохгүй тий. Одоо ингээд магадгүй манай ихнэр нэг амралтын өдрөөр ч юм уу гармаар ч юм уу ингээ найзуудтайгаа уулзмаар ч юм уу ингээл санагдал надад ингээ хэлэхэд нөгөө хайр нь өнөөдөр зураг авалттай штэ иймтэй штэ гэл тэгэл нөгөө өөрийнхөө ажлыг яриад гараа явцдаг тэгээ эргээл дараа нэг нэг янз бүрийн асуудал болохоор би одоо ингэж байгаа штэ тэ би ийм байгаа штэ тэгэхээр нэр нэг ойлгох хэрэгтэй штэ гэл нөгөө өөрийгөө ойлгуулах гэж амирх яриад байдаг байсаас энэ үнийг яг гэрт байх талаас нь ерөөсөй ойлгоогүй л яваадсан юм билээ. Өөрөө гэртээ байсан ч ойлгосон. Тийм, яг өөрөө гэртээ байсан ч ойлгож байгаа байхгүй. Яг биеэрээ. Яг биеэр ингэмээр эргэт нь би бүр ингэнэ. Ингүүлнэ, тэвүүлнэ гэлтэй. Зүгээр яг тэгээд айгүй олон юмнууд бодож. Тэгээд нөгөө нэг хүн өөрийнхөө нэг хамгийн үн үн цэнтэй гэж боддог зүйлээ баян хамт байхаар яг үн цэнийг мэдэрдэггүй юм санагдсан байна. Одоо чинь ээж аваасаа холдох тусам ээж аваагаа санахтай ээж аваагаа үн цэнийг ингээ мэдрэх хайрлах үр хөвгтөөсөө холдох тусам үр хөвгтэй байдаг. Тэнгүүд яг яг тэрнтэй адилхан яг гэр бүлийнхаа эхнэрээсээ хол байх тусам нөгөө үн цэний тэгээ нөгөө халамжийн нөгөө нэг гоё хоолын гихмчлэн амар олон зүйлийг ингээд санд юм билээ.